Cioè, io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri Bob Marley da Moriata Nero da Moriata Nero questa la cambiamo Thank you.